Jorma Muonen, eläkeläiset ry Jyväskylä-osaston puheenjohtaja, ole hyvä ja kommentoi tässä nyt sitten. Kiitos. Tosiaan olen Jyväskylän eläkeläiset ryn Jyväskylän osaston puheenjohtaja ollut nyt neljäs vuosi menossa tässä opetellut tähän hommaan, että mitä on eläkeläisten kanssa toimiminen ja se todellakin niin kuin, kyllä tehtävä sarkaa näitä riittävä aika, aika reilustikin. Eläkeläiset Jyväskylässä niin meillähän on viikoittain kokoontumisia, eli sillä tavalla niin eri muodossa, että kerrot, eli saadaan niin kuin jonkinlainen kontakti osaan jäsenistöstä ja se on myös merkittävä, että on ollaan edes toimimassa täällä sillä tavalla, että yhdeltä osalta tämmöinen vapaaehtoisjärjestelmä toimitaan siinä eläkeläisten hyvinvoinnin eteen. Mutta tässä niin kun Seppo Ruotsalainen aloitti tuossa näistä eläkkeiden miten niille eläkkeille käypi, niin täytyy todeta, että siinä on indeksin kanssa tapahtunut sillä tavalla, että todellakin eläkeläiset on köyhtymässä köyhtymistä, ei siitä niin pääse mihinkään, että entistä suurempi osa joutuu sitten toimeentuloa tukeen turvautumaan jos sitä nyt yleensä kuten hallituksen esitysten mukaan on käymässä niin, että sitä ei niin kuin kohta kovin helposti ole saa, saatavissakaan, niin on aika vaikeaa. Ja sitten eh, todettava, että kyllä se pyrkimys siihen, että kun eläkeindeksi muutettiin nyt sitten, että se on niin painottu enempi kustannuksiin kuin palkkoihin, niin kyllähän siinä on niin käynyt, että ne todella tippuu. Ja nyt ainakin ensimmäinen tavoite pitäisi olla, että puoliväli-indeksi niin kuin aikaan taikka tavoitteeksi yritetään saa takaisin. Tietysti se, mihin tuo Seppo viittasi, niin että se olisi alkuperäinen tavoite, niin se on tietysti ihan hyvä lähtökohta, että se olisi niin kuin palkkaindeksiin sidottuna, mutta kun päästäisiin ensiksi siihen puoliväliinkin, niin se olisi jo hyvä lähtökohta. Sillä edes turvattaisiin elinkustannusten kallistuminen ja sitä kautta niin kuin päästäisiin oikeudenmukaisempaan tulonjakoon. Nyt sitten vielä on käymässä niin, että tulevat eläkeläiset vielä ovat entistäkin kurjemmassa asemassa. Heillehän ei kerty edes sitä laskennollista 60 prosenttia, niin kuin ne on. Taitaa olla jo kohta yli 70 vuotta ennen kuin ne pois saa sen kerttymään. Ja se on jo aika, aika monimutkainen homma, koska koska nyt käy niin, että tämä elinaika kerroin syö niillä sen kirttymän pois, että ne ei todellakaan pääse edes siihen, mihinkä tässä takavuosina esimerkiksi allekirjoittanut yltyttö sai 60 prosenttia silloista, mutta jotain nyt ruvetaan syömään pois koko aika. Ja tämä, mihinkä niin kuin tuossa otti kantaa tämä asumistukiasia, niin on todella akuutti asia, jota pitäisi, pitäisi nyt sitten jollakin painostuskeinoilla kyllä ruveta löytämään, että se niin ei toteutuisi tuossa muodossa, kun se hallituksen esityksessä on olemassa, vaan sitä niin kuin voitaisiin jollakin tapaa niin kuin lieventää ja muuttaa, että saadaan se koko esitys pois siitä. Tässähän on nyt sitten tosi, tosi, todella ollaan nyt vähän siinä jamassa, että meillä ei ole niin kuin eläkeläisjärjestöillä ei tällä hetkellä ole sellaista painovoimaa, mitä sillä pitäisi olla. Eli eläkeläisjärjestöillä on yhteisjärjestö EITU, mutta tällä hetkellä EITU ei niin kuin lähde mukaan mihinkään, joka niin kuin, jolla niin kuin voisi painotusjärjestelmä toimia, vaan se oli sitten niin jäänyt tämmöisten yksittäisten eläkeläisjärjestöjen alkeen, jos, jos sielläkään. Joka nyt oli ihan mielekäs, että oli edes yksi mielenosoitus tässä saatu aikana, että Se sillä tavalla niin kuin myönteinen, että edes on vähän herätty, mutta pitäisi varmaan miettiä paljon muitakin uusia tapoja lähteä niin kuin tätä edunvalvontaa tekemään ja miettiä uusiksi ja yhteistyötä varmasti kehitellään eri tavalla, mitä se nyt on. Tämä meidän eläkeläiskenttäkin on varsin hajanainen. Kun tuossa kävin tarkastelemassa Jyväskylänkin alueella, niin täällä on kymmeniä eläkeläisyhdistyksiä, eli, eli se on, se on vähän mieletön tilanne, että millä tavalla niin eläkeläisetkin on järjestäytynyt ja, ja eikä niidenkään edunvalvonta ole kyllä kovin, kovin kehittynyt. Täällä on muutamia, jotka niin kuin, on tehnyt sitä yhteistyötä ja yrittävät yhteisesti sovitella näitä, että saataisiin niin kuin jotakin toimintoja aikaiseksi. Se on todella vaikea, vaikea probleema. Ja tietysti pitäisi vielä myöskin näitä paikallisia olosuhteita ottaa huomioon sillä tavalla, että paikkakunnittain pitäisi ainakin pyrkiä löytämään niitä tapoja, joilla eläkeläisten liikuntaa, liikkumista, asumista ja kaikkea tähän liittyviä kysymyksiä niin kun pystyttäisiin teemaan. Mutta kun valtio leikkaa vielä kunniltakin tässä koko aika voimin, niin entistä vaikeampaa tämä asian toteuttaminen taitaa olla. Se jää entistä suuremmassa määrin sitten yksittäisten järjestöjen toimeliaisuuden ja aktiivisuuden parasta jotakin edes saadaan aikaiseksi. Ja tässä oli kävin justiin viime viikolla Hollannissa, niin todeta, että me ollaan menossa samaan pisteeseen siellä, sieltä suurin piirtein puolet näistä toimijoista vanhusten parissa on jo vapaaehtoistoiminnassa, eli, eli meillä on kohta lähes samassa pisteessä tämän asian kanssa, että meillä tarvitaan vapaaehtoisia ja, ja se ei välttämättä ole niin kuin se oikea tie, vaan kyllä niin kuin pitäisi löytää se oikeasti niin, että yhteiskunta huolehtii näistä ikääntyvistä ihmisistä. Ja korkeintaan sitten siellä on täydentäviä osia, mutta se ei voi olla niitä sillä se muodostuu vain vapaaehtoisjärjestelmistä. Tämä ikääntyvien ihmisten hoiva ja hoito. Tässä tuli näissä puheenvuoroissa niin paljon näitä konkreettisia asioita, että niitä on turha niin lähteä sillä tavalla toistamaan, että nämä oli kaikki merkittäviä ja joiden puolesta pitää niin kuin löytää se tie, miten nyt sitten tästä lähdetään eteenpäin. Kiitoksia Jorma. Ja nyt olisi sitten sana vapaa yleisölle. Ei muuta kuin käpälää pystyy.